бекем жабылган кыскычы бар резина түтүгү тагылган тыгыны бар айнек колбаны алабыз колбадан абаны сордуруңуз колбаны таразага теңдейбиз андан кийин резина түтүкчөдөгү кыскычты ачабыз биз салмактардын тең салмактуулугу бузулганын колбанын ашыкча салмактуулугун көрөбүз бул колбага аба киргенде оорлоп калганын билдирет